Когда приезжал сюда Помпео недавно на излете Трампа, мы с ним сели в кабинет у меня отдельно, его переводчика я попросил. Я ему задал к ряду несколько вопросов и главное. У меня к нему хорошее было отношение, потому что с ЦРУшниками мы сотрудничали по ядерным материалам. Это для них было все. Еще пару вопросов. Я говорю, Майк, вы что, безумцы? Передай своему Трампу, вы что, безу... дословно, вы безумцы? Он на меня смотрит. Что вы имеете в виду, господин президент? Выговору зачем? Объединили мощнейшую страну ядерную с огромным военным потенциалом, с мощнейшей экономической державой в одну кучу и пытаются вести войну против этого объединения. Вы, говорю, никогда не выиграете эту войну. Вы зачем, безумцы, это делаете? Я ему об этом сказал. Ну, правда, и Путину потом рассказала о нашем разговоре. Я что, не прав? Прав. Он Китай технологии ворует, это вот это. Мы их остановим. Поздно. Я Китай знаю лучше, чем ты. Хоть ты ЦРУшник. Поздно. Китай сегодня никто не остановит. Они обойдутся и без ваших технологий. Владимир Владимирович, но ну, вы согласны, что это ошибка страшнейшая – объединить воедино Китай и Россию? ну, со стороны Америки. Со стороны Америки это, конечно, ошибка, но я просто это веду к тому, что... Второй вопрос, который Помпео мне задал. Вы знаете, что нас молотить начали в 2020 году. Это одна из причин. Он мне тогда сказал, а вот вы сотрудничаете с Китаем, у вас хорошие отношения. Вас не могли не начать молотить с 2014 года, потому что 2014 год придумали Украине, чтобы там не было китайского хаба точки входа в Европу. Правильно. Они переместили к вам, китайцы. Да. Поэтому было очевидно, что вы будете следующим.